No siis minä olen Kerttulan Jani ja minähän teen sitä sun tätä, mitä nyt eteen sattuu tulemaan. Ohjelmistotekniikan opiskelija pääsääntöisesti, mutta tällä hetkellä teen aika paljon web Enimmäkseen siis mä teen täällä frontend-suunnittelua ja sitten tota, käyttöliittymää parantelen tuohon SDN-verkkoon Overflow-yhtiöön. No tää on ollut kyllä todella mukavaa tekemistä tähän mennessä, että saanut vähän kosketusta siihen, että minkälaista on tiimityöskentely. No, siis tiimin kanssa, miten sen muuten sanoisi. Ja sitten se, että täällä on aika sellainen lepposa meininki ja hyvä ilmapiiri ollut. Tykännyt tosi paljon. No, vähän vaikea kysymys, kun ei oikein aina ole selvyyttä, mitä nämä toiset tiimit tekee, mutta todennäköisesti iotitudessa voisin päivä hengällä, kun heillä on tosi mielenkiintoinen tuo niiden iottiketju, että miten se rakentuu, kun siellä on back-endi, frontti, kaikki rakennetaan niin kuin alusta pitää. Tulevaisuudessa voisin tehdä sekä fronttia että backia, että tavoitteena on kehittyä full stack developeriksi asti ihan No tällä hetkellä eniten tekisin varmaan frontendia. Tiimityötaitoja kehittänyt hyvin paljon täällä ja saanut myös vähän kosketusta siihen, että minkälaista se tekeminen olisi sitten tuolla varsinaisessa työelämässä. No kyllä todellakin suosittelisin, että kannattaisi jokaisen käydä, kun ei se käyti ihan näin kivaa